からカウントダウンするんで市川もそっちで俺の声に合わせて、えーと、一緒にカウントダウンしてくださいいいですかどうぞじゃあカウントダウン始めます10秒前9 8 7 6 5 4 3 2 1スタートだと さてさて声聞こえコンタクト右から2人 おっと危ねえよく見てんなああ <laughs> えっと当た当たってないっすあ両方当たってないおおやべやべやべやべやべ右に3人かなああ申し訳ない いや当たってなくてよかったですでもあのああいうのも大事です <laughs> とりあえず打ってみ下がりますそしたらちょっと水井の方右側をフォローに行ってきます結構ね真ん中の方でも打ち合ってる 了解裏から行くかな 3人リロードおトーブだいぶいるちょっと大きく回るわ俺 右の方にだいぶいてこっち一人もいないですよねじゃあちょっと大きく回りますかこうだと左あ 아무서 나가리 가해 나가리 가해 あヒットヒット残り3分 おあ、さあ何ぐらいですかね。 残り1分残り1分 終了ああくそいい勝負だった残り30秒ぐらいあ違う10秒あいやちょうどそこにいるの見てやべやべバレたと思って一、はい、回戻って回り込んだんですよねその間に、はい、あじゃあ足りなかったそこでじゃあ戻りましょうどうだったサイクルタグ当たりましたね 楽しかったいやいい勝負だったじゃあカウント始めます一緒にカウントお願いします、えー、10秒前九、八、七、6 5 4 3 2 1スタートスタートじゃあいきますか し忘れたまあとりあえずこっちか今のところクリア本当か 下がる水おっと前出るクリア といと誰だなこれ索敵 <laughs> 能力が低すぎる 悪いな今の当たってるぞ <laughs> 結構痛くなくても音聞くと当たってるはずだから んまり行き過ぎると、うん、そっち警戒してそっち進むと味方がいるはずです 以上先進めねえんだ ゲーム終了これもう一回やってもいいぐらいじゃないですかまあでも楽しいねこの配置は、うん、結構あれだね今の初めてテルハンドでやったけどさ、うん、当たんねえよ片方がいいよ片方だって結局あの狙撃するとき片方にしてるから、うん、あんまり意味ない